asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu waa idin salaamay walaalayaga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idin salaamaysa walaashiin farxiyo nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxiyo kuukin haya asxaabay saatihiin fiican tihiin anna waa idin fiicanahay alxamdulilah waxaa rajaynaa idinkan inaa caafimaad qabtiin ilaah idiin siyaadiyo intii xanuunsanna ilaaha caafiyo ilaah xanuunka ka dulqaada insha allahu tacaala galabta farxiyo maxay idin wadaa asxaabe waxaan samaysanaynaa malowax oo micnaha qudaar lagu dhex sameynaayo hadduu ilaahay idmo inta eh. waxaan ku haystaa lix xabo ukun eh lix xabo ukun waaye ujeediina umaleynaya lixdaas xabo ukunta ku sameynaa insha allah waxaa waaye casho nafaqo leh maasha allah kaaliska arag ilmaha ay ku cayilayaan hadduu ilaahay idmo waa kaasa inta waxaan ku haystaa malayga sacyiris inta ku haystaa malay ka badsanaysa daarabtidna waa ka badsan kartaa daarabtidna waa iska dhaafi kartaa inta waxaan ku haystaa basal iyo barbarooni si yar yar usoo jarjare inta waxaan ku qasi rabaa caanahaas galaaskaas iyo burka waa isku qasi rabaa laba bakeeri buraa ka iyo galaaskaas caanaha eh waa isku qasi rabaa ilaahay idmo hadda waxaan soo jabsanayaa ukuntan insha allah bliis haddaa ku cusub tahay janalkan subscribe inoo saar soo dhawaaw gambaleelka furo si aa duulu socdid cashir walbo cusub ama uu kuugu soo dhaco laag saar kommentiga wixii fikradiina hoos nooga reeba sii sheer garay asxaabtiina la wadaaga waa kaasa waa mahadsantihiin asxaabe eh. haddana waxaan soo jabsanayaa ukuntii bismillah كنت واسoo jabsada asxaabeey ujeedina malaynaa hadda waan walaaqaya kana ku qasaa insha allah waxaan kusoo daraya kadib qudaarta kusoo dardaraya hadda waxaan kusoo daray basashii iyo barbaroonigii hadda waxaan kusoo darayaa casho aada iyo aada u fudud waaye haddana waxaan kusoo darayaa filfil yar wax yar filfil ah daaribtaa ku darsanaya daaribtaa iska dhaafee cusbo wax yar cusbo wax yar taasaa ku qasaa insha allah burkana cusbo gooniyaa ku qasaa hadduu ilaahay idmo wax yar subugaa ku daraayaa subuga daaribta bedelkiis saliidaa ku darsan kartaa daaribtiina subugaa ku darsan kartaa saa jeceshahay subag waxyar leen ku daroyaa ujeediina malayna subag lo waaye asxaabi intaan saana iskugu qasay haddana waxaan qasayaa burkii aan qasaa insha allah kan gooniya u dhiganaa haddana waxaan kusoo shubaya baaquli aan inta soo dhigto waxaan kusoo shubanaa caano koob caano waaye galaas micnaha intaartida ku qasan kartaa galaas kasan ku qasaaya insha allah burka waa kanaa kow burka ujeediina umaleyna qiyaastiisa labo intaasa qasaaya burka labo koob oo bur ee waaye waxaan kusoo daraya waxyar cusbe eh yar cusbaan kusoo darayaa iyo waxyar sokor eh hay asxaabi sokorta waxaan kusoo darayaa halahan camal camala kusoo daraa ma ka badinaayay bas dhanaanaa laga rabaa jiisaa korka ugu dari rabaa mala wax casri eh waa casri eh? ya caruurta habeenka hadaa ugu soo tuurtaan maasha allah aaday ugu helayaan hadduu ilaahay idmo Inomale je nastao po suju. kana saan usoo qasaa si fiican isku soo iskusoo dhexgelinaa smooda kasoo dhigaa insha allah markaa qudaarta ku daraayo aynan tusaa insha allah asxaabehay la socdo asxaabi waa kana soo qasay saana usoo qasay ujeediina umaleynaa burka laba koob aan ka dhigtay saasa usoo qasay caanihii bisaa ku qasay oo jeediin hadaa rabti biyaa ku qasan kartaa waxaa sameynaya ukunta kusoo daraya ukunta iyo qudaarta kusoo daraya insha allah asxaaba ujeediin saas kugu soo qasay burkii caanihii iyo qudaartii iyo ukunta saana iskugu soo qasay gadaala ugu shuba arkeysan qudaartii ukunta hadda waxaan sameynayaa birtaa dabka soo saarana insha allah malawex inaan dubanaynaa inta waxaan ku haystaa jiis ujeediina maleynaha mushurala jiis waaye oo diyaarsan jiiska diyaarsan waaye oo bacda ku jiro intaa kusoo shubtay baaqligana kusoo shubtay oo ku habeen rabaa hadduu ilaahay idmo ila socod marka hadda waxaan dabka soo saaranayaa birta waa idin tusaysaa u dubaya insha allah ila socdo haweentana waxaan soo saartay birta mar waxaan dabka soo saartay jeediin oo marinaa hadda waxaan soo marinayaa waxyar saliid eh soo marmarinaya insha allah hadda saliiddii soo marsaday waxaan kusoo shubanayaa malawixii ay kulaata laabta marinaa hadda marka intuu kor kasoo qalalayo markuu kor kasoo qalalo kadib aan gedinaya insha allah markaa gediyaa korka waxaan ugu shubayaa musharoolo jiiskii idintusi korka ugu shubaa kadib haddana isku isku laabaa idintusa insha allah la socda waa kaasoo asxaabi ayaa soo gediye arkeysiina madanaa wax saliid ay kuma dubaayay insha allah hadda intaa waxaan ugu soo shubaa jiiski వచ్చేసి నమ్మలేనా Passavo solo la vez. Dietino. Digpadamma. Bisogna inte hoska soo bislaanayso. Aada u fudud yahay insha allah aaduna macaan yahay soo tijaabiya. Minzi waa ten minute xitaa makuu qaadanayo cabsho fudud waaye kasoo tuur waa kasoo tuur ciyaalka ugu soo tuura insha allah ciyaalka aada ugu fiican tahay soo baxay maasha allah gaduuduna ugu soo baxay dhankaas haddana sidaa dhankaas suna saasna usoo baxaayo dhanka kale saama nooga soo baxay asxaabe sideediina malena labadii dhan baad oo ku duduubtay maasha allah dhankii hoosena waa kaasaa dhankii kalena waa kanaa maasha allah hadda waxaan sameynaa waa ka bixinaya sideediina labada dhanba waa kaasaa maasha allah hadda waa ka baxsanaya mid kale kusoo quraacda kusoo shube haddana xabaddan waxaan sugaa intay hoos kusoo gaduudanayso hoos markay kasoo gaduudo kadib haddana waa gedinaa sidii haddaan yeelaya insha allah ee la socdo marka waa kaasaa maasha allah hamka hoos saas kusoo baxay haddana waxaan sameynaa sidii haddaan yeelaya insha allah biiska daarabta ku badso daarabta ka yarayso saa jeceshahay anoo dalaasna ka badinaayay insha allah dhibku aan gaaban yahay hadda suu iskugu bislaado jiiski iyo maxaan dhihi jiray iyo malawaxa aad brotiin u leh waaye insha allah soo tijaabiyo idinkana se idinku soo baxdo واو ما شاء الله هكذا هذا يكون وصبح وجدين قدود وصبح ما شاء الله دوت انت ما كيف تصل وكل جواب يا وجعلانة يقول وجعلانة ما شاء الله جيس كيف جيب تمايو يا أصحاب الجيس فصويا عنه dadka jiiska jecel shaaraciyaalkana aad iyo aaday ugu helayaan waa jecel yihiin alaabtan alaabahooda waa alaabahooda sileecna waa maasha allah dhanka saan ugu soo gaduudinaa waaw maasha allah saxaabi ujeediin dhankii kale suu kusoo baxay haddao ka bixinaayo haddina xabadii saddexaad kusoo shubaa insha azedinho fazem rasqueira pessoa. Então, pimentala. Essa é a nossa guidinha, né? hodane saanle u samaysanaysiin insha allah u samaysanaysiin waaw maasha allah kana gaduuda noogu soo baxay saan la asxaabay u dubanaysa insha allah anisaana kusoo wada dhamayna hadda waa aragteen oo malaynaa xabadka afraada idin tusaa kadib waan soo dhamaysana insha allah markaas soo diyaariya ma aragteen isla arkeenaa iska ugu soo shuba haddana xabaddan haddana sidii hadda kusoo dubaa insha allah markaas soo dhameeyo oon soo diyaariya idin tusa insha allah suu kusoo baxo nila socda marka waa soo diyaariya cashadii maasha allah saanu noogu soo baxay malawaxeenii oo jeediin maasha allah zaa'id uu kulul yahay jeediina umaleynaa saasuu noogu soo wada baxay isagana gaduud kaaliska arag waaye hmm. hadda waxaa idin tusaaya dhexdiisa insha allah dhexdiisa idin tusaaya hay asxaabi haddana halkaana idin jaraayo o idin tusaaya maasha allah waa kaasa wow waan u jeediina maleyna jiiska saas ugu soo baxay ¿eh? dhexdiisa ilaa gudaha waaye waa kaasa maasha allah midba midka kale u ka daran ¿eh? yahay yaa ciyaalka aaday ugu helaaya insha allah u sameeya casho aad iyo aad u nafaqeysan waaye waa arkeysiin waxaa ku dardara idin maasha allah casho aada u macaan waaye aadna u nafaqeysan kasoo faa-iideysta allah idinkana suu idinku soo baxay iisoo sheega bliis haddaa ku cusubtaa janaalkan sabscribe inoo saar soo dhawow gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco video walbo cusub oo aan soo gelsho hadduu ilaahay idmo laag sar commentiga iyo maxaa la dhahaa laagta naga soo dhisa asxaabe insha allah isoo dhiirigeliya commenti qurux badan laagta iisoo saara sii shaargaraya asxaabtiina la wadaaga waa ku mahadsantihiin daawashadiina waa idin jeclaya dhammaantiin ilaahay kheyra idiin siiyo ilaahay ajara idinka siiyo si ay iisoo dhiirigelinaysiin mar walbo waa idinka mahad waakaasa intaan ku kulmi doono kulankan iyo kulan mid ah ama video cusub intaan kasoo gelin doono hadduu ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye